Helo bobl, Carl sydd yma. Uh, dwi newydd fod ar uh, pos cynta, y raglen radio, i siarad am y corff newydd. Mae Llywodraeth Cymru am ddechrau i hyrwydd o'r Gymraeg. Ac mae'n ddiddorol achos uh, di'r Llywodraeth Cymru ddim wedi sôn am leiafrifoedd ethnig o gwbl yn eu strategaeth iaith drafft. Ac dyna ni fel Cymdeithas yr Iaith, a gweld y, y corff newydd yma fel cyfle mawr i sicrhau bod lleiafrifoedd ethnic ac ieithyddol yng Nghymru yn cael mynediad at y Gymraeg. Y, y cyfle i siarad Cymraeg fel dinasyddion Cymru, achos da ni gyd, to, os da ni wedi dewis byw yng Nghymru, uh, mae'r Gymraeg yn etifeddiaeth i ni gyd. So 'dan ni fel Cymdeithas yr Iaith yn credu'n gryf bod y Gymraeg i bawb. Uh, does dim ots o le ti'n dod neu pa ieithoedd eraill ti'n siarad neu beth yw'r grefydd. Dyn ni'n gweld y Gymraeg fel ffordd hefyd o gynnwys pobl uh, hefyd so gwrth, dyn ni gwrthwynebu yr hyn hiliaeth farn dyn ni'n gweld ar ein strydau yn y cyfryngau ar y glenni fel pawb ai, pawb fan. Um, a so dyna yw ein hegwyddorion ni. Diolch am wrando.